Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo ako sa isa na namang kawang gawa. At talaga namang habang binabaybay namin ang daan papuntang Parola, nakakita ako ng isang taong uh, nagtitinda ng sigarilyo. Nang aking uh, tiningnan ay talagang medyo may edad na siya. Bagamat mangilan ngilan ang bumibili, ay talagang nakatsaga siyang nakaupo. At nilapitan ko siya upang kausap. So ilang taon na po kayo tatay nagtitinda ng ganito? Uh, ah, ali na taon na. Dito, pabalik-balik lang? Oo. Uh, Tagal na rin, ano? Nandun ako dati, eh, hindi pa nakaulo. Bagay yan. Tapos sabi na sa gilid. Ah, so matagal na palang pwesto ninyo ito, talagang. Oo. Uh, uh, so si tatay mga kapatid, makapapansin ninyo dito sa kanto ng Parula. Parula ito, no? Kuya? Oo, oo. Rodriguez. Parula. Eh, Rodriguez at Parula. Oo. Ayan. So, oh, napansin lang ho namin si tatay nung dumado kami rito. Kaya ho, nakita kong ano at naisipan kong uh, ma-interview. Ayan. So, dinudoble nyo pala tayo pagka ano, kalakal. Oo, oh, kalakal. Sa bagay doon sa plant B, puro mga kalakal mga binibenta, no? Ay, wala, bahira pa doon, bahira sigarilyo doon. Oo. Eh, dito ako nagtitinda simula nag umpisa ako nagtinda, dito na ako nagtinda. Dito na ako kayo? Okay. So, ngayon ho, ta, magkano na ang benta ninyo ngayon? Wala, isang daan lang mahigit. Isang daan lang mahigit. Uh, eh di, paano yun? Bibili pa kayo ng bigas? Pagkain, ano? Hindi, pagka... Natatamad ako pagka, pagsahin. Ha? Bibili lang ako ng kanin. Ah, ba't wala kang kasama sa bahay? Wala, balis. Mag-isa ka lang doon? Oo. Pero, nagsasaing ka minsan? Oo, oh, pagkala dyan asawa ko. Ah, okay. Maganda, maganda. Kasi kaya ko na itatanong tayo. ah, dahil masipag ho kayo, nakita ko ho kayo, bibigyan ko kayo ng regalo. Okay lang po ba sa inyo yan? Opo. So bibigyan ko kayo ng regalo dahil masipag ko kayo ha. Okay. At uh, antayin ko lang yung kasama ko at uh, nagbili. Si tatay ay nagtitinda ng sigarilyo at habang nagtitinda ng sigarilyo kapag nakakakita ng karton o anumang kalakal na pwedeng pakinabangan ay iniipon na rin niya. Ika nga, dual sim siya. Habang kami ay nakatambay, napakaswerte at may bumili sa, ng sigarilyo kay tatay. Pagamat nakikita ko sa kanyang lagayan ng kanyang barya, talagang uh, wala pa siyang sapat na benta. At hapon na. Talagang ah, Ay, dahil matipat na tayo, bigyan na ah. Para at least ngayon, hindi mo na problema yung pagsaing. Pambilibigas ha. Kung ano mga mabenta mo, papaikot mo para bukas. Eh, dalawa lang kayo, uh, ano to? Apat na araw, pwede ano? Para sa'yo. Ha? Para sa'yo. Sa'yo. Oo. Ah. Sa Diyos tayo magpasalamat kasi tayo ginagamit lang ng Diyos para magbigay ng biyaya, ano? Ayan. So, tuloy-tuloy lang sa pagsisipat. Sa tatas ang parehas na ano, hanap buhay, no? Ayan. So, ayan po mga kaibigan, tayo po ay uh, ah, naamis dito kay tatay ng tapanganan. Tatay Ander dito kasi po, kahit uh, kung titingnan ho natin sa kanyang kalagayan, eh, sa kabila ng lahat, lumalaban pa rin ang parihas, no? Uh, at least hindi siya nanglalamang, uh, talagang nandyan pa rin nagkahanap buhay maging uh, ah, barya-barya man ang kanyang kinikita. Kaya sana ho, oh, sa pamamagitan po ng kwento ito sa lahat ng makakita, ma-inspire po tayo. Mas masarap rin po ang lumaban ng parihas kasi lahat ho tayo ay pinagpapala, ika nga. Mas maganda, kahit gaano man kahirap ang buhay, maging uh, inspirasyon natin itong pinagdadaan natin problema. Katulad ni tatay, sa kabila ng lahat, nariyan pa rin siya at positibong naghahanap buhay. So ayan po mga kaibigan, isa naman po magandang kwento ang ating naitampok sa inyo. Ito po muli si Taong Gala. At uh, hiling ko naman sa lahat ng nanonood natin na uh, i-share, i-like, at sana po i-subscribe po ninyo ang channel na ito para po naman sa ating hangarin na masigit pang lumawa ang uh, matulungan natin sa ating pong mga kawanggawa. Thank you so much po sa lahat ng mga nakakita. And of course, sa ating mga sponsor, maraming maraming salamat po sa inyo. To God be the glory, mabuhay po tayo. Sa pagkakataong ito ay eh, nagpapasalamat tayo sa ating mga butihing uh, mga nag-join ng ating channel, kumuha ng membership. Siyempre, Valvermia Chua, Clarita de Mayuga, Arubanoli TV, Triple A Motovlog, Ken Celesti, Norman Dab de Leon, Michael TV Vlog, The Sistep Siblings, Delatory Vlog, Cabords Vlog, Unica Angel, Grisel W, Bondok Tralala, Det Gonzalez, Joe Reis, Jocelyn Rinos, Los Biminban, at sa ating mga kaibigang sumusuporta sa ating mga kabanggawa. Tayo rin po mga kaibigan ay buong puso nagpapasalamat sa mga team na tumutulong sa atin. Nandyan po ang Team Ayuda Revive, Team Bornibol, Team Pima at ang Team Budol. Maraming maraming salamat po. At syempre sa ating mga kabatirang kabisnes na patuloy na umaantabay sa ating mga reaksyon video. Mega mega love shoutout nga pala kay Imperial Vlog, ah. Baritari Official, Marilyn Rojas, Dana Laney, Roseline Acosta, Team Bianatics, Probinsyanong Mahirap, Minky B Official, Liepson, Mi Shonel. Ganun na rin po atin pong binabati sa My Lusada TV, Sweetie sa Girl, Pozola Ripot Blogger may lirikan niya. Alex Jana TV, Noemi Lemon, MG Vlog, ni Nanay Training, Mercy Pedro, at syempre, atin din pong binabati ang ating kaibigan na si Honey Conita. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa pagsama.